Hola, hola, eh, buenos días. Good morning. Bueno, well, un poquitito retrasado de tiempo. Eh, pero bueno, But, muchas um, gracias a todos por haber venido en la mañana. Como decía Jorge, morning, as Jorge said, de, el social, after the party estar aquí yesterday, algo pesado, así que bueno, vamos a uh, intentar uh, hablar de cosas divertidas, algo simpático. Mi presentación My se llama Un cambio interesante se avecina en BGP. Change is coming in BGP. Entonces, por ello, so, primero, first, y lo, acabo, ah, lo acabamos de comprobar con la cantidad de preguntas que recibió el señor Tomás Lynch. Que uh, interesantemente está hablando de comunidades. Están ligando las comunidades de un tema súper técnico con hacer comunidad en la CNOP. Me parece espectacular eso. No sé si ocurrió casual o Tomás siempre tiene algo por ahí para lograr unir dos temas. diferentes primero, yo creo que nunca Reagan se habla demasiado de BGP. Talk too much hablar about el lunes, el martes, el miércoles. Y, y nos divertimos, pero ellos hasta entre Y no le dicen la palabra BGP so, y rápidamente ya uno está, epa, quiero escuchar eso. No sé pasa, pero creo que comparten mi, mi opinión. Entonces, Vamos a hablar de manera muy breve sobre las fugas de rutas, un tema que estoy seguro que ya todos aquí lo manejan, todos lo han escuchado. Eh, pero bueno, vamos a repasarlo. Es importante uh, tener el contexto para que podamos entender a lo que queremos llegar. See, ¿Qué son las uh, fugas de rutas? En muy pocas palabras, in nutshell, no se ve el, el láser. Eh, pero bueno, en muy pocas palabras, es anunciar un prefijo que no debería. es la típica, ¿no? es una anunciar un prefijo que no debería. Sin embargo, bueno, vamos de algo más formal, un concepto tomado de un documento from a document de e es el 7908, RF. Eh, que bueno, um, básicamente dice que una, uh, uh, oh, anuncio más allá de la que yo tenía. Es como que si vengo yo It's voy a contar algo al señor Jordi debería quedarse entre nosotros que Jordi no se lo cuente a alguien más y viceversa y ah, después lo cuento, algo malo está ocurriendo. Esto que acabamos de mencionar pasa todo el tiempo en Internet, de hecho pasa diariamente. Es existen fugas de ruta en Internet. Un breve ejemplo. Eh, eh, Mm, no están en la animación. Pero bueno, básicamente, aquí que estamos intentando demostrar, el AS que se encuentra del lado derecho, el autónomo 6057, era un es el 200.4 barra 16. Uh, el AS que se encuentra del lado izquierdo, el AS 8158, recibe el prefijo ah, como corresponde. Eh, Pero ¿qué pasa uh, si la S del Now, medio, el orange, 15358 anuncia un prefijo más específico? Lo que va a ocurrir en el lado izquierdo es que en la tabla BGP, table, obviamente posteriormente pues, en la tabla ruta, me van a inyectar las dos rutas. Okay. Lo que va a ocasionar que el tráfico, digamos, no específico eh, se va a ir hacia la S-57, pero prefijo. 15 feet from eight Uh, succeeded in hijacking uh, a prefix. Maybe it was a mistake, maybe it was on purpose or whatever, but uh, it, Entonces, it did hijack and it's, there's a lot of traffic. So why do these things happen? Yo sobre Tomás Lynch, an, I, an advantage that I have Oh, cubrió el 20% de las palabras que yo tenía que decir y de las cosas que tenía que decir. ¿Pero por qué ocurre? ¿Por error? ¿Por fat finger? ¿Alguien escribió un numerito malo? Bueno, un error soto. Desconocimiento, falta de filtro, ingeniería social incluso. Yo recientemente en la clínica un caso muy simpático que hasta se encontraron no solo el perfil, sino también se encontraron el sistema autónomo. Y, bueno, un montón de razones más, otras cosas que pueden ocurrir también entonces, ya todos ustedes saben que existen mil maneras de prevenir los leaks y otros um, uh, errores. En toda la semana, ya estamos a jueves, hemos uh, escuchado de we've BCP, uh, Manners, escuchado de todo. Para bien o para mal, vamos a escuchar una más. ¿Y hasta cuándo? Bueno, pero van a pasar unos 10, 15 años y probablemente sigamos repitiendo estos temas de secuestro de rutas, pero como comentario, eh, estadísticamente el eh, secuestro de uh, rutas y los route uh, leaks han uh, disminuido sustancialmente en los últimos 3, 4 años, ¿no? gracias a RPKI, IRR e y otros mecanismos que, que, han mejorado. Eh, básicamente, si nos recordamos el título de la presentación, es que un cambio interesante interesantes se avecinan. Vamos a hablar un poquito sobre lo que pensamos que va a ser el futuro de las configuraciones en BGP. ¿Eh? Y vamos a hablar del documento, so el RFC 9234. El título del documento, en español, la prevención de fugas de rutas y detección de roles utilizando mensajes update, y open. messages. Me interesa este concepto que veamos la, palabra, la parte donde dice detección de, de roles. ¿Por qué? Porque en este, a partir de... it says detection este using roles, in Spanish si todo sale como se está pensando que va a salir, en el futuro uh, vamos a asignar roles en nuestras configuraciones BGP. Ah, bueno, por eso manténganlo en cuenta. Bueno, y por si acaso, obviamente, los mensajes updates y open, the es la parte técnica de cómo van a operar roles que vamos a mencionar. Vamos a profundizar, no, no vayan a pensar que no estamos hablando. ¿Por qué llegamos aquí? Los the casos, y yo creería que aquí se marca el 95 95% de las sesiones BGP que se configuran diariamente y existentes. Y digo 95% porque siempre están algunas excepciones por allí, alguna locura que alguien de ventas puede realizar y que después la ingeniería tiene que tomar. ¿Cuáles son los casos típicos? Bueno, usted es un ISP, por ejemplo, tiene un cliente nuevo. Y bueno, si tiene BGP, ustedes van a tener que tomar algunas decisiones. Wow, bueno, ¿cómo lo configuro? ¿Qué hago yo what, con él? Este, Puedo pensar también qué tan buen cliente es, how, qué tan what, grande, uh, le voy a asignar todos los perfiles, una cantidad de cosas. Otro caso típico es que usted se va a conectar a un ISP. Okay, al bit local, a punto de intercambio de tráfico, normal. Point. Este, que eh, ustedes se van a conectar a un proveedor, connected to a provider, digamos, hoy tienen dos salidas internacionales, international, con las cuales y viene un tercero. ¿Ok? Eso es un caso típico y ustedes como ingenieros cuando van a realizar tienen que tomar decisiones. Configuration, you have to make decisions. and of course, this is a private peering. manera this is unilateral y privada contra and privately, then this is prefijo a ustedes, ustedes anuncian a between one another, and that's as far as it gets. cuando happen, How do I do Obviamente, this? muchos ustedes ya saben la respuesta. Estoy seguro que muchos de ustedes son expertos en BGP, pero la realidad es que hay mil maneras de hacerlo, ¿no? Many, many ways to do this. bueno, <laughs> ya Tomás me ayudó una vez más con todo esto. Si lo hacemos con roadmaps, si lo hacemos con filtros de AS, si lo hacemos con AS, si lo hacemos con prefix list, este, pues quizás cuál es más eficiente, en cuál el router se va a comportar mejor, cuál es mejor en CPU, en memoria. Y de repente cambia la versión del software y de repente se comporta mejor suffered eh, changes, los communities um, que mencionó el amigo Tomás hasta más so poder. este, los regular expressions y, hasta todas las anteriores. Porque si yo me conecto, alguna levanto una sesión BGP con alguien, puedo estar utilizando más de una de todas estas. Entonces, fíjense que interesante so, todo esto que oh, pasa. This is quite interesting, okay. Muchas palabras so many words. que tiene que ver Now, what does RPC 9234 have to do with all this? Este documento so document, eh, define dentro within the open BGP message los roles. The vamos a entrar en eso. ¿Qué significa? es un acuerdo a los cuales van a llegar los enrutadores. yo, por ejemplo, soy un voy a conversar con Ariel Weber, yo le voy a decir a Ariel, yo soy quien, yo soy tu proveedor. Y en base a eso, that, todas las configuraciones que yo mencioné se de manera automáticamente. O lo que viene, señores, es una maravilla. <laughs> Indiscutiblemente debería disminuir en el futuro los theory, route leaks. route leaks should then decrease in the este, future. Bueno, en realidad no, va a leer todo lo que aparece allí. Out, Básicamente, algunas cosas más adelante, pero eh, esas capacidades, es la palabra que se utiliza, se negocian en el mensaje open de BGP. Open BGP message. Entonces, ya hemos mencionado varias veces la palabra roles. Vamos a preguntar cuáles roles serían. Están definidos en el documento cinco roles. Está el provider, proveedor, Ahí te dice básicamente el que envía y hace tránsito the sender is a otro To the neighbor. Está el customer, este, básicamente que, el que va a recibir proveedor de quién? The sender de un is a transit customer of Naver. Ahí el route server, have the route server. para el mundo de los IXPs, esto puede ser bien interesante. And Aquí en Bolivia hay un IXP. Have an IXP. Eh, obviamente en la inmensa mayoría de los países de Latinoamérica hay varios. Latin está el route server client route server y está el rol de peer. Okay. Vamos a entrar en cada so uno, no, no crean que esto se va a quedar nada más en las palabras. I will expand de manera muy breve, que no son menos importantes. Este es un documento muy nuevo. Data este, este fue mm, publicado en mayo de este año. Ahí están los autores eh, cosas interesantes y ah, siento yo que hasta evoluciona rápido para la cantidad de versiones que hubo. Este estudio comenzó en marzo del año 2016, pero de hecho un merge de dos drafts diferentes y bueno, hubo 24 versiones para llegar a, este documento. En ese lapso de tiempo fueron bastantes versiones, porque también quiere decir que ha sido algo probado, ha sido algo que, funciona. en realidad creo que quedó todo muy bien. Entonces, bueno, ¿cómo se, configura, Now, se configurarían los roles? These de manera, roles be eh, configured, ejemplo, just to give you an eh, example, un provider siempre provider, si yo tengo un router, router que tiene una sesión BGP contra alguien, si de un lado está provider, provider, del otro lado tiene que estar customer. Side, and then Obviamente, el lado que está customer, el otro tiene que estar provider. Si yo tengo un route server en un lado, tengo que tener un route server client del otro. On the other side, tengo un route server client, tengo que tener un route server y peer and contra peer. peer. Son los roles peer. que están so definidos allí. Sí, configuración BGP que se va a escribir dentro de la sesión BGP. Eh, aquí hay un comentario so adicional este la, que está en el recuadro amarillo. Yellow. Vamos a suponer que ustedes tienen algo especial con un cliente, cosas que pueden ocurrir. No se crean, bueno, pero esto so yo soy, yo levanto un peer. Pero quizás ustedes tienen algún prefijo que no desean publicar, por la razón que sea. Ustedes pueden tener los roles, no es excluyente agregar algún otro tipo de filtro. Yo puedo tener mi sesión de rol lo puedo pasar por un roadmap, lo puedo asociar a un prefix puedo enviar un, community, Aquí una tablita un poquito más cómoda de leer. to read. This table easier to ya Y aquí hay unos pequeños ejemplos. Eh, espero que, que se entiendan. hay un, el link de un video que ya salió para que vean esto ya so en producción. ¿no? eh, pero vamos aquí Now, un pequeño ejemplo. Del lado izquierdo vemos que tenemos el router 1 está anunciando un prefijo, el 2001 DB8, 2.1, barra 48. Eh, por ejemplo, hacia la parte superior, okay, tiene un enlace de PID. appearing link. normal, normal, regular type of like most of you have. Y el otro router, router interesantemente, fíjense, un router puede tener, una una sesión BGP, puede tener diferentes roles. Puede ser cliente para uno, cliente para otro, y provider para otro. No, normal. That's quite normal. Entonces, fíjense que entonces el, R1 le anuncia R2 el prefijo. R2 lo va a recibir perfectamente, pero no se lo manda hacia R3. Si nos damos cuenta, el cliente le, hace el anuncio R2, lo va a recibir bien, y él lo anuncia si hace, hacia R3, allí es que tenemos el ejemplo de un route link, que probablemente muchos de ustedes también hayan vivido, have Reconozco, yo lo viví. And Y, pero bueno, en fin, eh, eh, entonces fíjense, ya con los roles, esto a Más allá de que si el customer puso el prefijo, que si no lo puso, de alguna manera tengo alguna confianza en este caso entre dos, de que él va uh, a respetar lo que yo estoy haciendo. Uh, yo puedo utilizar un community, le puedo mandar el no export, o le puedo ver, o, enviar el no advertise, o intentar algo 96 pero siempre estoy propenso a lo que el customer haga. Y bueno, otro ejemplo que tenemos aquí, en este caso tenemos otra otras una R1, le está anunciando a provider, okay, a su proveedor, le anuncia el prefijo que ya mencioné, y el provider sí se lo va a anunciar perfectamente hacia R5. ¿Por qué? Porque es el IXP. Y lo lógico es que los clientes del proveedor, sus prefijos también tengan acceso have also access to Fíjense que está muy simpático so y nos va a facilitar notablemente new, las configuraciones BGP en el futuro cercano. BGP configurations much eh, easier eh, in the near okay, future. Vamos a la parte técnica. Now let us look at the technical eh, explanation. Volviendo bien tiempo, Carlos? Am I doing with time, Carlos? 15 minutos. minutes. Bien, pues, Eh, rápidamente, entonces, vamos a las capacidades técnicas, eh, las capacidades BGP. BGP capacities. De manera muy breve, cuando dos enrutadores conversan en el mensaje open, se manejan las capacidades. La capacidad no es más que decir lo que yo soporto y tú soportas, okay, los features, las características que yo soporto. Es como que dos personas, digamos, políglotas, encuentran aquí en Bolivia y yo le dije, mira, yo hablo inglés, español y portugués. La otra persona le dice, bueno, yo hablo inglés y francés. si solo conocieron en inglés, esas dos personas empezaron a comunicar en inglés. Si en inglés o portugués, probablemente se comuniquen en cualquiera de ellas. Pero, por ejemplo, francés, que solamente la una de ellas, no lo van a hablar. Eso es lo que básicamente ha hecho que BGP haya logrado crecer tanto y el impacto en la ha sido muy pequeñito, casi nulo, porque tiene mismo concepto de backward compatibility, the concept de compatibilidad hacia atrás, of backward compatibility That works very well. Entonces, bueno, en cuanto al mensaje open, se manda la lista de capacidades y después un router BGP dice, estas son las capacidades que yo soporto y son las que van a conversar, las que soporten los dos. Ya van a ver por qué me detengo tanto en este Entonces, este documento, este RFC, añadió una nueva capacidad. Aquí hay una pequeña captura eh, de donde vemos que se negocia correctamente. Bueno, aquí vemos que mandan varias capacidades en el mensaje open, en este caso se mandó route refresh, eh, se mandó soporte de sistemas autónomos de cuatro tetos y se mandó BGP role, por lo menos en este extracto de configuración. Y bueno, ahí está básicamente IANA le asignó la, la parte numérica correspondiente para que la capacidad ya este formalmente todos los vendors fabricantes de open source que software se can Use numeración. This numbering. que si funciona este, este código, señores, totalmente. eh, Aquí hay un ejemplo de código en FRR. Básicamente, eh, la configuración es muy sencilla. Todos los que hayan con FRR o con software con este tipo de CLI van a conocer este comando, neighbor. Básicamente, colocamos la dirección IP y le colocamos eh, local role, eh, el que necesitamos Dentro de la configuración BGP, en este caso, el proceso de BGP con el sistema autónomo 65002, le colocamos un router ID. Y fíjense que este, este ejemplo eh, tiene tres vecinos, tres vecindades, la 2001, DB8, 12, 2.1 2001 de B8, 23.2.4 y la 2001 de B8, 2.35, ab Fíjense que para el primero tiene como rol provider, para el segundo tiene como rol peer y para el último tiene como rol customer. Cuando él vaya a hablar con las BGP sessions, el rol correspondiente y realizará los anuncios que según los ejemplos que hemos visto. Announcements casi finalizando, Quería mencionar algo, vamos a llamar simpático, que tiene este, esta nueva modalidad, que es, le llaman el modo estricto. ¿no? Generalmente, yo como lo menciono ahorita, cuando uno levanta, cuando, cuando la sesión de GPC va a levantar en el mensaje open, eh, y ellos, los dos enrutadores, se pasan sus capacidades entre, entre ellos dos, si una capacidad no se soporta, sencillamente llegan a las hacen un acuerdo de las eh, capacidades que soporten los dos enrutadores. Este documento tiene una, modalidad que llaman modo estricto. Y si yo, por ejemplo, quiero levantar una sesión BGP contra Tomás Lynch, y yo coloco en mi enrutador modo estricto igual yes, esa sesión BGP no va a levantar. Es decir, los dos deberíamos soportar to roles. Aquí hay un ejemplo muy sencillito. R1 strict mode en Yes. Strict mode in yes R2 soporta roles, digamos y por detrás. So a notification message is indicando Why this could not be eh, achieved. creo que to sum up, este va a todos eh, las configuraciones BGP. Creo que se va a apoyar más aún, es un refuerzo, un complemento a RPKI y RR al tema de las fugas de rutas, a que el ecosistema de Internet, las tablas de Internet se más limpias. Creo que es el camino vamos en buen camino con eso. bueno, yo apoyé mucho este draft durante su, proceso. eh, le armamos un videíto también cuando existió el Working Code FRR. y bueno, eh, se puede, el video And está bien simpático. El video se hizo cuando todavía era un draft, uh, pero bueno, básicamente lo mismo, no hay, no hay grandes diferencias. Muchas gracias. Thank you very much, Alejandro, for your excellent presentation. We now have time for one question, two questions at the most. Would anyone like to take the floor? Eh, I have a question. Please tell us where you are eh, from first. Lima, Peru. Lima, Peru. ¿eh? And what's your name? Eduardo Peide. Mi consulta es por referente a las capacidades a nivel de router, uh, si necesitaría una buena capacidad de memoria CPU para aguantar todos los tipos de múltiples roles que se puede uh, implementar en un router, o con los routers de hace unos 10 años atrás se podría manejar bien todos esos componentes sin que ese dispositivo pueda tener algún problema en el corto plazo? Bueno, gracias por la pregunta. Esto indiscutiblemente es algo que está a nivel de software, eh, es decir, algún hardware que, que tú llegas a tener, yo estoy seguro que FRR te lo va a poder manejar, o uh, sea, una, un, hardware que tengas en Linux de hace 10 años, yo estoy seguro que si se instala, compila un FRR moderno, yo creo que te va te va a andar bastante bien. Referente quizás a, hardware de vendors y eso, no me atrevo a responderte, eh, mejor preguntárselo a ellos directamente. Pero gracias But a mí por, la, pregunta, Eduardo. Ricardo. Ricardo. Sí, Ricardo yes, I'm Ricardo Patara from Brazil. Congratulations for your talk. That was very interesting. I have a question. Maybe you eh, mentioned it and I missed it. If you don't configure the strict mode and one of the parties does not have the roads supported, still uh, the BGP uh, connection is lifted and maybe during the transition until the two routers have the support, one part can wait because uh, for uh, behavior to be there in the other side that is not achieved. Maybe the party that has the role quits during some uh, controlling some things because they expect the other side to have it. De hecho, no la maybe during the transition, until everything is supported, la should be, uh, sure, should make sure that the configurations are there to rutas, avoid any eh, route leaks. no, no hay While the roles are not está, there. está buenisimo el comentario, Ricardo. Excellent, eh, Ricardo. Hay una máxima seguridad pensando que esto va a ir también orientado a seguridad, que no, está más, nunca está más redundante ¿no? Yo creo que a pesar de que uno tenga estas configuraciones realizadas, no está de más también, si entendí bien la pregunta, ¿no? no está de más también tener tu perfect list, pasarlo por tu roadmap, tu mandar communities, um, lo, lo, que, todo lo que esté por detrás. Referente al strict mode, creo que entendiste bien, pero si lo repito, si uno de los endpoints lo tiene en yes y el otro no no levantaría el asesor si está en no, si levanta la sesión BGP, pero sencillamente no van a funcionar con los roles. Habiendo dicho eso, si vas a necesitar todos los filtros correspondientes y que, por favor, todo lo que tenga aquí atentos, hay que tenerlos uh, siempre. Uh, so Alejandro, thank you, Alejandro, for your presentation. There's no time for eh, questions. Remember that we have uh, a small gifts for those uh, who answered. You can come and visit me. A round of applause Thank you, Alejandro. Nos despedimos del escenario.